فاحنا عملنا موقع الكتروني مؤمن هتصوت فيه مره واحده بس باسمك وبالايميل استفتاء باطل للمصريين فقط ولا يسمح فيه بالتصويت باكتر من مره دلوقتي احنا بقى هنوريك يا عم معتز كلامك ده صح ولا غلط الموقع بيسمح بالتصويت اكتر من مرة ولا لا ادينا سجلنا اسمك واللقب بتاعك واي ايميل واي محافظة وقبل التسجيل ببيانات ليس لها وجود وهوريك تجربة تاني يا عم معتز ادينا سجلنا صاحبك وحبيبك ناصر بلقبه وايميلين مختلفين وبرضه قبل التسجيل بنفس الاسم تحب تشوف تاني؟ ادي رئيس الدولة اللي بيمولك وسجلناه وبرضه قبل تحب اسجل لك واحد تركي كمان ادي رئيس الدولة اللي راعياك عمك رجب وبرضو قبل ايه ده ده ما طلعش للمصريين بس اهو الحقيقة اللي عايز اوصلها لك يا عم معتز ان كل الكتايب اللي انت مقعدهم وبيسجلوا علشان يجيبوا ارقام وهمية تقولها للناس داخليا وخارجيا كل ده فنكوش وسلملي على موزك